Осциллограф – электромагниттик толкундарды байкоого жана изилдөөгө мүмкүндүк берүүчү түзүлүш Осциллографтын негизги бөлүгү катодтук нур түтүгү болуп саналат электрондордун тар шоуласы экранды көздөй жылат электрондор экранга түшкөндө жарык чекиттер пайда болот электрондук нур биз көрүп тургандай горизонталдык жана вертикалдык пластиналар аркылуу өтөт алардын талаасы нурдун бурулуусуна алып келет вертикалдуу пластинкаларга араа тиши сымал чыңалуусун колдонолу бул нурдун горизонталдык багытта ийилишине алып келет бул чыңалуу нурдун экранда бир калып жылышын шарттайт чыңалуунун кескин төмөндөшү нурдун кайра келип процесстин кайталанышына алып келет эгерде биз вертикалдуу бурмаланган пластинкага өзгөрмө чыңалуу колдонсок синус мыйзамына ылайык өзгөрүүчү чыңалуу анда экранда синусоиданы көрөбүз эгерде биз араа тишинин чыңалуусун колдонсок анда горизонталдуу бурулуучу пластинкага берилген чыңалуу кандай өзгөргөнүн көрөбүз үч бурчтук формасында чыңалууну колдонуу менен экранда ошол эле сүрөттү көрөбүз